Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga SMK PDJ. Selamat pagi semua. Okey, hari ini adalah hari yang cerah dan hmm, bunga apokok-apokok ada bunga-bunga semua. Hari yang sangat cerah untuk hari sukan tahunan 2017. Cikgu Mushidi, buka lagu sikit. Darling you send me Sama cing ke, baju merah. <laughs> Saya dengan nama Allah yang Maha Penasih, lagi Maha Penyayang dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim dengan sukacitanya mengistiharkan sukan tahunan Sekolah Menengah Permatan Tok Jaya kali yang ke-19 ini dirasmikan. Akan diteruskan dengan bacaan Iqra Kerjohanan oleh Ilham Syafiqi bin Syarudin. Bacaan ikrar Kerjohanan. Hai, hari ni apa? Berapa? 17? 17.93 17.93 2017 dan uh, ni video untuk sukan tahunan 2017 lah uh, Ada empat rumah sukan tengah berlawan <laughs> Berlawan uh, Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafi'i Sekarang siapa first? First um, uh, Syafi'i Second Maliki Third uh, Hambali Fourth uh, Hanafi So sekarang ni kita tak apa-apa So mungkin nak pergi, ke, nak pergi kedai beli minuman kot Mungkin nak minum sahaja Okay, okay bye Okay eh Whoa. Anda dibenarkan rehat sekarang. Ya, aku tak lalu nak makan dekat pedalan. Hai, tadi kita... Oh, kan boleh mengayak kan? So, kita lapar lagi dekat kantin. Dia tengah tunggu nak tadi lagi je, lepas kita dapat tahu sebab orang dapat So, malu tu menang. Tadi tadi tu, siapa pak? Siapa lawan siapa? Kembali, VS Shabit balik ke Asia Fiji sebab Hanafi dengan Maliki ada qualify <laughs> dari semi final so, so sekarang kita tengok final je okay, so bye siapa yang menang? Hanafi. Hanafi, Hanafi, Hanafi. Okey, jangan banyak. Wei, wei, wei. Siapa yang menang wei? Akan menang. Hanafi. Ha, Mari ke, mari ke, mari ke, mari ke, mari ke. Balik ke, balik ke. Hanafi menang. Hanafi, nombor satu ke belakang. <laughs> kepada yang menang uh, yang yang tewas uh, cuba lagi tahun harapan kita masih ada lagi sekian tahunan kali yang kedua 20 terima kasih kepada semua pihak yang terlibat uh, dan saya ucapkan selamat berkuti uh, seminggu dan kita berjumpa balik pada 27 Okay, aku tak puas hati dengan Omar Hanafi. Hanafi benar. Tak boleh maliki ah. what's wrong Hanafi benar. Hanafi, benar. Hanafi so Hanafi menang. So, Hanafi boleh berambut lah. Hanafi benar. Ah, saya ingin mengucapkan tanya kepada Rumah Hanafi yang telah memenangi sekian tahunan pada tahun ini. Yeah. Itu saja daripada saya. Sekian. Bila Taufiq Wajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan surawat as. Ah.